उसके यार दोस्त उसे एक बार ले गए खाटू ऊपर शांति बनाकर ऊपर यार दोस्तों ने मिलकर बनिए को हाथ पकड़कर खाटू ले गए बढ़िया पहले अपने मस्त था लेकिन शाम के दरबार में जाकर आया मस्त हो गया तब शायद उसने ये कह दिया होगा कि बाबा ये बढ़िया का छोरा बाबा तेरा इस यात्रा के अंदर में मैंने बामण बढ़िया जाट जितनी भी हिंदुस्तान की जातियां हैं गांव गांव से निकली यात्रा जंगलों से निकली और सारी जातियां आकर रथ को छूकर प्रणाम करके गए और क्या बोलूं मैं तीन चार दिन पहले कुछ मुस्लिम महिलाएं भी आई उन्होंने भी रथ को छूकर प्रणाम किया बाबा अच्छा! बाबा सिर्फ जातियों में नहीं बटा है इसके दरबार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो गया उस पर बाबा ने अपनी कृपा का हाथ रख दिया वही इसका मंदिर है प्रेमियों सच्चाई बताऊं कल एक प्रेमी जिसको कल के दिन यात्रा में शामिल होना था दर्शन करने आने वाले थे वो इनफैक्ट 27 अट्ठाईस तारीख को दर्शन करने आने वाले थे कई फोन आए मेरे पास कि हम इस दिन आएंगे कहां पर होगे दो दिन निकल गए वो नहीं आए तो मुझे चिंता हुई कि वो लोग आए नहीं मोबाइल यात्रा में अपने पास रखते नहीं कई उन्होंने बेचारे में फ़ोन किया होगा से जूझ रहे हैं डॉक्टरों ने जवाब दे दिया छाछाड़ डॉक्टरों ने पता नहीं हमसे कोई गलती हो गई हमारे बच्चों से गलती हो गई इसलिए शायद बाबा के दरबार में आने वाले थे और हम कलकत्ता में ही अटक गए जिंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी इसका भी नहीं पता प्रेमियों उनके दर्द को सुनकर आंखें छलक गई कि बाबा तेरे दरबार में ऐसा नहीं हो सकता तेरे पास आने वाला प्रेमी जो ये आस लगाकर बैठा है कि चार दिन बाद मुझे तेरे पास जाना है और वो अस्पताल में अगर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है तो वो आ पाए ना आ पाए तुझे वहाँ जरूर जाना पड़ेगा बाबा आज सुबह डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया और वो ट्रीटमेंट सफल हो गया कार्ड दिखाओ एंट्री कर लेता है नंबर ऐड हो जाते हैं है ना पॉइंट ऐड होते हैं और श्याम क्या अपग्रेड नहीं हुआ है श्याम भी अपग्रेड हुआ है हंसने की बात नहीं है ये अटल सत्य श्याम की जोत के सामने कहता हूं एक भजन आप सुनाते हो बिग बाजार वाले ये जितने भी मॉल में जाते हो वो तो सब एक दो पॉइंट करके आपको जोड़ते हैं लाखों की परचेसिंग होती है तब जाकर कोई हजार दो हजार का गिफ्ट दे देते हैं इसके दरबार में एक भजन सुनाओ इतने पॉइंट जमा कर लेता इतने पॉइंट सौ पॉइंट जमा किया लेकिन आप संकट में हो चाहिए दस हजार पॉइंट का काम सौ में काम बना देता है जो नहीं समझेगा मैं उसकी बुद्धि पर क्या करूं लेकिन जो समझ जाएगा तालियां नहीं भी बजाओगे लेकिन अंतरात्मा से भजन सुनाओगे तो मैं नहीं सुनूंगा बाबा सुनेगा और एक महीना की गारंटी देता हूं मैं एक महीने घर में रोज एक भजन कर लिया करो खाना बनाते समय कर लिया करो ऑफिस में खाली बैठे हो लोग बोलते ना धंधों को नहीं काम को नहीं व्यापारी को नहीं मैं गारंटी दूंगा एक महीने की आज दो तारीख है दो मार्च है और एक अप्रैल तक अपनी ऑफिस के अंदर में एक भजन पुस्तिका रख लो जब कोई व्यापारी नहीं आए तब बाबा को एक भजन सुना देना जो व्यापारी आने वाला है वो महीने में एक आएगा दस बीस पचास हजार लाख दो लाख का सौदा करके जाएगा एक भजन सुना दो मेरा पूरे एक साल का घर का खर्चा निकाल जाएगा एक महीना करके देख लो एक महीने में अपनी बैलेंस शीट पता चल जाएगी और आप एक महीना रोज खाना बनाते समय सीडी लगा दो किसी भी भजन की सीडी बजती रहे और आप खाना बनाते रहो भजन के साथ साथ उस भजन को गुनगुनाते रहो जैसे कर्मा बाई के आए ना खिचड़ खाने के लिए आपके घर में भी भोग लगाने के लिए जरूर ये वादा करके जाता हूँ विश्वास दिलाता हूँ आप अब अगर भजन नहीं गाओगे फिर बाबा भी सोचेगा इनका कुछ नहीं हो सकता आइए मिलकर के मैं हूं तुम्हारा तुम हो हमारे बोलो बोलो मैं हूं तुम्हारा तुम हो हमारे मैं कैसे गाने लगा मुझे आज भी इस खेल नहीं पता है साथ वाले बैठे हैं आज भी सारे गामा नहीं आता मुझे आज भी जो संगीत की जो पहली क्लास है ना मेजर माइनर वो आज भी मुझे नहीं मालूम ये देखो लिखा है इसमें मेजर ये पढ़ के बता देता हूँ पता है कैसे गाना शुरू किया हाँ गाने का शौक था एक कमरे में बाथरूम था उस समय कैसेट चलती थी माँ गई थी खाटू श्याम जी पैंतीस साल पहले खाटू श्याम जी हमारे साथ पीढ़ियों में कोई नहीं जानता था छोटे भाई का जड़ूला उतरवाने के लिए देश गई थी वहां से सारे तीर्थ करते हुए खाटू जी गई एक कैसेट नहीं आई मुझे अच्छी लगी मैंने कमरे के अंदर में कैसेट लगा दी और जब नहाता था तो बाहर लखा जी कैसेट में गाते थे अंदर मैं बाथरूम में चिल्ला चिल्ला कर गाता था और गायक बन जिसके पास कभी एक माला खरीदने के पांच रुपए नहीं थे आपने बाबा की कृपा से मालाओं से लाद दिया इससे बड़ी कृपा क्या है ये सिर्फ मुझ पर नहीं सब पर हो सकती है हो सकती है लेकिन सिर्फ भजन करना पड़ेगा किसी भी तरह से रिझाने की कोशिश करना गारंटी नहीं है कि मान जाएगा बड़ा से बड़ा पापी भी अगर भजन सुनाएगा मानना पड़ेगा इसको बताओ कौन कौन मनाएगा बताओ आइए सब मिलकर बोलना बड़ी प्यारी बात है मैं हूं तुम्हारा और तुम हो एक तो हिंदुस्तान का पहला ऐसा मंदिर जिसमें बाबा ने चीज के दिल में बाबा के दिल में कन्हैया दिया अभी तक जितने मंदिर में बाबा ने मुझे बुलाया कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि बाबा के दिल में कन्हैया बुलाया और आपके दौसा शहर का हमारा भाई आलोक जो कि मुंबई रहता है लेकिन श्याम जगत में थोड़ा आज मोहित के नाम से आलोक भाई ने इतने भजन लिखे हैं कि हिंदुस्तान का हर भजन गायक इनकी रचनाओं को गाता है और इनकी बहुत सी रचनाएं मुझ पर कृपा करी इन्होंने एक बार हेलो भैया मुझ पर भी बहुत कृपा करी आलोक जी ने जो मुझे बहुत से भजन मैंने भी बाबा की कृपा से और इनके प्यार से गाया है उसमें नौ भजन मेरे दिल के जो बहुत करीब है अगर आप साथ गाओ तो गाऊंगा सुनाता हूँ उसके बाद आखिर में एक पुकार सुनाऊंगा जो डायरेक्ट बाबा को सुनेगी और क्या पता उस पुकार में किसी का काम बन जाए आज यात्रा चले हैं ना हम लोग एक ही मकसद है मुझे नहीं मालूम दुनिया क्या जानती है दुनिया क्या कहती है किसकी बाइक है भाई गाड़ी बाइक एक ही मकसद लेकर निकले कि बाबा जहां जहां आप जहां जहां से आप निकलो जिस जिसने आपके दर्शन किए जिस जिसने आपके दरबार में धूप लगाई उन सबका काम बनाते हुए चलना जहां जहां कीर्तन हो अखाड़ा लगे सबकी अर्जी सुन लेना इसलिए आखिर में वो पुकार लेकिन उसके पहले दो भजन आइए दो घंटा कीर्तन चला उस दिन और कीर्तन शुरू करते ही बीच भीड़ में से कोई आदमी उठ गया उठ रहा था मैंने उसको बैठ जा वो बेचारा बैठ गया दो घंटे बैठा रहा अच्छा रेगुलर उसको देखता था बाद में वो मिला भाई साहब आजकल आप आते नहीं कीर्तन में बोले भाई साहब कीर्तन कोई नहीं छोड़ता लेकिन बैठता नहीं मैं दूर खड़ा रहता हूँ क्योंकि उस दिन जो मुसीबत बने चाहिए इससे आगे तो कोई कुछ कह नहीं सकता सच्चाई अब आओ सुनो काम हुआ ये बातें मेरे नौजवान भाइयों के लिए है मुझे फक्र है कि हमारा नौजवान ग्रुप बाबा के पीछे पागल है इसका कारण पता है क्या इसका कारण ये है एक बार इनसे मिलते हैं और बाबा उनको पकड़ लेता है मजा आने लग गया है ना हमारे मोहित भाई के क्या भाव है एक प्रेमी आया बाबा के दरबार में कहा बाबा मैं ना भूलू कुमार ने कहा था किसको जीनत अमान को लेकिन कई पिक्चरों के गानों की आध लाइन ऐसी होती है कि उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है वो ठाकुर के ऊपर भी सटीक बैठती है इसलिए मोहित भैया ने ये लाइन रखी उसमें कि बाबा मैं ना भूलूंगा मैं ना भूल क्या नहीं बोलूंगा शाम के खेल पास का काम करता था उस समय बाबा नहीं मिला था हालात बहुत खराब थे वो करोड़ों की माया थी उसके पास मेरी कोई गलती नहीं थी लेकिन फिर भी किसी दूसरे के कहने पर मुझे कह दिया तुम जैसे छोटे लोगों को उंगली पकड़ा और पूरा हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो जाती है उस दिन गरीब जरूर था लेकिन स्वाभिमानी था भले ही रूखी रोटी खाकर सोते थे लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था करना पड़ता था कि मेरे पिताजी दिवाली पर कपड़ा दिलाएंगे आज चलते फिरते बीस तीस पचास जोड़ी सौ जोड़ी भी खरीद ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा जी के पास जिसको देखते ही लोग अपना रास्ता बदल देते थे कि कहीं कुछ मांग ना लें आज वो देख कर कैमरे खोल लेते कि सेल्फी ले लो सेल्फी दे दो बताओ भूल सकते हैं शाम के कृपा शाम की रहमत शाम के उपकार जिस दिन इसको सब कुछ मानने लग जाओगे ना उस दिन दुनिया में कीमती बना देगा कीमत नहीं लगा पाएगा पूरे हाथ उठाना पूरे पूरे शर्म मत करना और मिलकर जोरदार आवाज में बोलना मैं श्याम प्यारे की जय देखिए सच बताऊं एक बार मुझे आप लोग डाइवर्ट लग रहे हैं जो करंट लगना चाहिए ना वो करंट लग नहीं रहा आप लोग बैठे जरूर हो दरबार में लेकिन बैठकर भी इसके नहीं बने पाए आधे से ज्यादा लोगों का यही हाल है दरबार में जरूर बैठे हैं लेकिन कहीं और खोए हुए हैं अपनी चिंता खुद पकड़ ला कर ले जाते थे तो हाथ पकड़ कर लाते थे दस साल में भी यही हुआ स्कूल भेजते थे उसे लेकिन जाता था और जब तक घर नहीं आ जाता था ना तब तक ये धक धक करता था जो मैं कह रहा हूं समझना उसको क्योंकि उसको बच्चे को अपनी चिंता नहीं है उसको होश भी नहीं है उसकी सारी चिंता उसकी मां कर रही है लेकिन जब बच्चा 25 साल का हो जब कमाने लग गया दिल पर हाथ रखकर बोलना जो धक धक पांच साल दस साल का बच्चा जब घर से निकलता था होती थी आज वो नहीं होती हाँ ये जरूर है कि बेटा घर पर दस बजे रात को नौ बजे हमेशा आता है साढ़े नौ बज जाते हैं तो चिंता होने लगती है लेकिन रूटीन में नौ बजे आता है तो आठ बजे तक चिंता नहीं होती काम पे गया है अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है ना क्योंकि अब उसे अपना अपनी चिंता खुद है और वो अपना कर सकता है आपने नौ बजे तक उसकी चिंता छोड़ दी ना वैसे ही इसके दरबार में पांच साल दस साल के बच्चे बनकर रहोगे ना हमेशा यही चिंता करोगे जिस दिन 25 साल का बन जाओगे जिस दिन ये लगेगा आपको कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया छोड़ दे बात दूसरे को पकड़ लेगा अभी अपने पैरों पर खड़ा हो गया मुझे तो उसको पकड़ना है जिसका चिंता करने वाला कोई नहीं शाम दरबार में बच्चे बनकर रहो अरे अपनी चिंता खुद कर लोगे तो फिर ये क्या करेगा बताओ आपको कितना पता है मालूम है आपको तो उतना ही पता कि आपका पीछा कितना बीता है कैसा बीता है और अभी प्रेजेंट में वर्तमान क्या है कल क्या होगा आपको नहीं पता है ना है किसी को पता कल छोड़ो तीस सेकंड बाद क्या होगा किसी को पता है तीस सेकंड छोड़ो अगली पलक झपकेगी कि नहीं झपकेगी पता है नहीं पता है भाई साहब ओ भाई साहब हेलो लेकिन इनको आपका कल पता है आपका कल क्या होगा यहां बैठकर चिंता मत करो नहीं मन लग रहा है उठ के चले जाओ यहां बैठकर सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखो कि आप मेरे पिता हो और मैं आपका छोटा सा बालक हूँ इसको भजन सुनाओ उंगली पकड़कर घर छोड़कर आएगा और दरवाजे पर बहुत प्यारी रचना मैं इसलिए नहीं गा रहा कि मैं मोहित भैया के शहर में आया हूं चूंकि इनकी रचना मैंने बाबा ने गवाई है और ये सामने है और बाबा के चरणों में अरदास लगाने न जाने इस भजन से आज किसका काम बन जाए हर कीर्तन में काम मुस्तसिम कौन होगा ये नहीं पता आइए एक बिल्कुल टूटा हारा मारा लुटा हुआ जिसका सब कुछ खत्म हो गया था वो दरबार में आकर चित्कार लगाता है बाबा की aquela अपने बस एक छोटी सी पुकार बाबा के चरणों में आखिर में God. मेरा साथ कृपा बरसने लग जाएगी लेकिन मुझे बाबा मत बोलना ये परखा हुआ फॉर्मूला है बॉन्ड पेपर ले आओ साइन करके जाता हूं और जो बोल रहा हूं कर लेना कभी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा अपने आप को शांता का बना दो इस वजन में लिखा ना मेरी पहचान तेरे नाम से ही मेरी पहचान है खाटू जाते ना बोलते बाबा तेरे बिना मेरे कोई कोई झूठ बोलते हैं उसको ये तो तब याद आता है जब सचमुच में कोई नहीं आता तभी याद आता है हाँ। रुपया को नहीं चाहिए पैसा को नहीं चाहिए बंगला को नहीं चाहिए गाड़ी को नहीं चाहिए तेरी कृपा चाहिए बंगले के बाहर बड़ी प्लेट लगी होगी फलाना अग्रवाल फलाना गुप्ता फलाना मित्तल फलाना बंसल फलाना शर्मा क्यों भाई बाबा को बेवकूफ बनाते हो जाकर कहते हो कि बाबा मैंने जो कुछ भी पाया तेरे से पाया चाहे सौ करोड़ का बंगला हो आपका इसकी नज़रों के कारण उसका मालिक आपको बनाया है इसने आपको मालिक बना दिया लेकिन आपका फर्ज क्या है अपना नहीं इस मकान के ही हम मालिक नहीं है उस मकान के बहुत बड़ी नेम प्लेट को तोड़ दो हटा दो सिर्फ एक चीज लिखवा दो मेरी पहचान मेरा खाटू वाला मकान का नंबर नीचे लिख सकते हो एड्रेस लिख सकते हो ताकि चिट्ठी डालने वाला है फ्लैट नंबर लिख लेना लेकिन अपना अपने पिताजी का अपने दादाजी का कहीं से कहीं कोई नाम मत कई लोग जय श्री श्याम लिख देते हैं कि जय श्री श्याम ये तो करोड़ों लोगों के घर के बाहर मिलेगा सब लोग जो आते हैं स्टिकर उठा कर ले आए फॉर्मेलिटी के तौर पर लेकिन मेरी पहचान मेरा खाटू वाला श्याम आपके घर के बाहर लगा होगा ना कोई श्याम का प्रेमी जो श्याम को नहीं भी जानता होगा वो आपके घर के बाहर से निकलेगा और आपके बाहर प्लेट में लिखा दिखेगा ना वो रुक जाएगा एक मिनट के लिए ये क्या लिखा है इस फ्लैट में एड्रेस लिखा है लेकिन मालिक का नाम मेरी पहचान मेरा खाटू वाला श्याम वो अगर दस सेकंड रुक गया उसके मुंह से श्याम का नाम निकल गया उसको पांच परसेंट मिलेगा उसका पंचानवे परसेंट अगर सचमुच में आपने जो कमाया शाम की कृपा से कमाया तो कल के कल ये काम करके देखना और फिर देखना कितनी ही मंदी आ जाए कितना ही तूफान आ जाए कितनी ही दुनिया उथल पुथल हो जाए आपके दरवाजे पर उस उस स्लोगन की लाज रखने के लिए चौबीसों घंटा बोल ठाकुर नरेश की पढ़ाइए प्रेमिया कोई मत जाइएगा पाँच मिनट बाद आरती होगी लेकिन उसके पहले आज जो दौसा के श्याम भक्तों ने आज जो बाबा के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए ढाई किलोमीटर की ऐसी निशान यात्रा बासठवा दिन है शायद आज नहीं चौसठ दो सिक्सटी हाँ सिक्सटी टू फरवरी के घटना सिक्सटी सेकेंड डे है आज और आज जो निशान लहराते हुए दिखे दाए बाएं क्या बोलूं शहर के अंदर शायद चार साढ़े चार किलोमीटर आए लेकिन पता ही नहीं चला लगा चार मिनट के अंदर साढ़े चार किलोमीटर निशान लहरा रहे थे माताएं बहने भाई लोग चारों तरफ से भजन बज रहे थे और गाड़ी ऐसे दौड़ रही थी जैसे बाबा एकदम तैयार है मचल रहा है कि बाबा मैं भी जल्दी से मंदिर आप दौसा के शाम में राजेश जी ठाकुर राजेश राजेश जी ठाकुरिया और आप समस्त दोसा वालों के प्रयास के कारण आज बाबा का ये आगमन हुआ आप लोगों ने जो बाबा के लिए पलक पावड़े बिछाए श्री श्याम कला भवन थैंक्स नहीं बोलेगा थैंक्स बोलकर आपके भावों को कम नहीं करूँगा लेकिन मैं मामा जी से निवेदन करूँगा राजेश जी से एक बार खड़े हुए हैं और श्री श्याम कला भवन की तरफ से मैं निवेदन करूँगा सुरेश जी संधनिया जी से कि वो कृपया राजेश जी को बाबा का एक शॉल और बाबा का एक कला भवन का प्रतीक चिन्ह प्रदान करके कोई जाइएगा मत क्योंकि अभी बाबा की आरती होगी गाजे वाली से एक मिनट अभी मेरा मौका है मेरे बाद आपका मौका हाँ हाँ एक बात सारे सारे लोग ये सारे एक जैकेट वाले सारे सामूहिक प्रयास है सारे और कोई मत उठना और कोई मत उठना आइए हाँ, जल्दी आ जाइए जल्दी जल्दी सुरेश जी जल्दी से और पदक तीन देखा जी और आइए मैं आलोक भैया से निवेदन करूंगा कि वो भी एक बार दरबार में आए और मैं परम आदरणीय पुरुषोत्तम जी से निवेदन करूंगा हमारे कला भवन की बीवी की ईट है खाटू भी रास्ते हैं भक्तों के लिए अपना जीवन समर्पण कर रखा है खाटू में रहकर कोई भी अगर कष्ट में हो टेलीफोन करता है कि बाबा की अर्जी लगानी है तो बाबा के भक्तों की अर्जी लगाते हैं श्री आलोक भैया का स्वागत सभी बैठ जाइए देखिए परीक्षा दे दी रिजल्ट लेकर नहीं जाओगे पाँच मिनट में क्या जाएगा बाबा की आरती नहीं करके जाओगे आरती करके जाओ धूमधाम से करेंगे आरती गाजे बाजे के साथ आरती करेंगे सब बैठ जाओ बाकी आपकी मर्जी है पाँच मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आदरणीय पुरुषोत्तम जी से निवेदन कि शॉल उठाकर और बाबा का एक प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे आइए अब आरती करेंगे बाबा की राजेश अच्छा सभी दौसा नगर वासियों की ओर से श्री श्याम अर्चना सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से कोलकाता से आए हुए सभी प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और हमारे संजय जी भैया का जो एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं कई बार आते रहेंगे वैसे तो आ ही चुके हैं लेकिन आते रहेंगे हम पे आशीर्वाद इसी तरह प्रेम बनाए रखेंगे इसी विश्वास के साथ हमारे भैया मोहित के चाचा जी हैं आ जाए संजय जी का शॉल पहनाकर दुपट्टा पहनाकर बाबा श्याम का कृपा चिन्ह देकर बाबा का अभिनंदन स्वागत और हमारे मध्य जोरदार तालियों से स्वागत और बाबा शाम का ये कृपा चिन्ह जिनके हृदय में कन्हैया विराजित हैं एक खूबसूरत प्रतिमा बाबा श्याम की आस्था आपको सादर समर्पित और इस अवसर पर मैं परम श्रद्धे श्री पुरुषोत्तम जी से आग्रह करूंगा वे आए ये वो हस्ती है जो खाटू धाम में विराजित है बाबा श्याम के बड़ी नजदीक है और कोलकाता जाकर वहां से पैदल आपके नेतृत्व में ये श्याम प्रेमी शंकर आए हैं श्री परम सम्मान्य श्री पुरुषोत्तम जी शर्मा हमारे महेश आ जाए राजू जी आ जाए श्याम जी रामगढ़ आ जाए हमारे सभी प्रेमी आ जाए ओम जी सुरेश जी बाबा श्याम का कृपा चिन्ह सभी बैठ जाए आरती बैठ गई की जय और इस पद यात्रा के जो संचालन कर रहे हैं राजीव जी काबरा और मोतीलाल जी आप भी आ जाए आपका भी स्वागत अभिनंदन शौक आए और बाबा श्याम का कृपा चिन्ह हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा राजीव जी का अजय अरे अजय राम जी शहर आ जाए राजू जी अमेरी आ जाए मनोज जी आ जाए राजेश जी आ जाए अजय जी माली मनोज भवान अजय शर्मा भैया आ जाओ इसी क्रम में मोतीलाल जी का सुरेश जी आ जाओ पीछे गोवर्धन भैया आ जाओ अंकुर आ जाओ और सभी पदयात्रियों का स्वागत सम्मान समय का ध्यान रखते हुए हम तहरे से आपका अभिनंदन करते हैं प्रातःकालीन मेला में सभी हमारे श्याम प्रेमी जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं सभी आएंगे और इन्हें बाबा की आरती करवाएंगे बाबा का श्रृंगार करवाएंगे वे विदा करेंगे आइए बाबा श्रृंगार की आरती मैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ सब बैठ सब बैठ जाइए बैठ के आरती करेंगे बाबा की